dari batu batu, batu dari batu agate uh, jadi filosofisnya tuh batu agate itu tuh kalau misalnya uh, masih kotor 9 sih ya founder kita waktu itu ada 18 orang gitu. dari tahun 2009 berarti ya udah mengeluarkan beberapa games apa berapa puluh game sudah banyak sih sudah sebenarnya banyak, okay. ya salah games yang terbaru nih sekarang oke okay. tahun sekarang kalau untuk tahun sekarang itu kita uh, satu mungkin sama satu lagi yang cukup signifikannya okay. kali ya yang cukup signifikan kita itu ada game Valkyrian Arms di sini. Oh, Valkyrian Ya, jadi kalau Valkyrian ini adalah game yang kita buat untuk konsol. Konsol. Ya, PS4, Switch dan PC. Itu kalau misalkan mobilenya bisa nggak? Nggak ada nggak? Untuk mobilnya kebetulan belum ada sih. Mobilnya belum ada, cuman iya. PS dan PC aja berarti ya. Iya, betul. nah kalau misalkan ada rekan misalnya mau coba bisa ke Instagramnya Agate aja. Agate aja. Uh, uh, at Agate Games. At Agate Games. Oke, okay. Ya. okay. terima kasih Mas. Yeah. Oke. Okay. coba kita rilis itu udah rilis uh, eh, 5 game 5 game Red Out, Red Out, Keep the sama Red sekarang Red 2 mau keluar Tapi kelihatan nih ya, anak-anak SMA ini gimana genrenya apa nih kayak ada, ada scary-scary gitu kita rating di Indonesia udah ada juga okay. rating di Indonesia mau IGRS itu 17 plus 17 plus, oke okay, di IGRS berarti udah, udah di rating sama IGRS 17 plus nih karena mengandung ya, banyak darah-darah terus juga agak seksi dikit kayak dikit doang sebenarnya sih gitu cuman iya. tetap 17 plus keren nih ini keren nih udah udah di rating juga sama yeah. IGRS karena digital happiness juga salah satu yang ikut partisipasi dalam pembentukan IGRS e sebenarnya nah, okay. gitu jadi kita salah satu early adopter untuk bisa rating Indonesia oh, gitu. iya, iya. Oke, nah kalau misalkan ada yang mau beli atau gimana kalau beli game ini kita ini pasti kalau melalui platform Steam. Steam. Yang ngasih itu lewat Steam. Nah, itu juga artinya jelas juga sih, itu juga sama. Untuk uh, sosial medianya itu sendiri? Di follow semua di at Red Out Game, semua at sama. Red Out Game. Red Out Game. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Sukses terus NFT.